Hello wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu ya leo nitaenda kuonesha jinsi ninavyotengeneza aloe vera gel na jinsi ambavyo nitahifadhi hii aloe vera gel, kwa hiyo itakaa kwa zaidi ya miezi sita mpaka mwaka mmoja hivi. Kuna mtu aliniuliza wapi anaweza akapata hii mimea ya aloe vera. Mimi huwa nanunua kwenye maduka ya wahindi lakini unaweza ukapata wakwako kutoka kwa watu wanaouzaga maua au ile sehemu ambapo wanauza miche unaweza ukapata aloe vera yako. Kwa hiyo mimi huwa nanunuaga mapande makubwa makubwa hivi alafu ninatengeneza aloe vera zangu mwenyewe nyumbani. Ukiwa unatoa maganda ya aloe vera, kuwa makini sana kwa sababu aloe vera yenyewe inateleza. Kwa hiyo unaweza ukajikata na kisu, kwa hiyo kuwa makini sana. Sasa hivi nitakata vipande vidogo vidogo. Ningependa kuwaelezea faida tofauti za aloe vera. Kwanza kabisa inasaidia sana kama una ngozi ya makunyanzi, inasaidia kuyapunguza, inasaidia sana kwenye mmemenyeko wa chakula, inasaidia sana kama we una chunusi. Kuna watu wengine huwa wanatumia sana aloe vera gel kwenye nywele ili kuzilainisha nywele na vitu vingine vingi ambavyo sijavisema leo. Kuna video yangu nyingine nilishaonesha jinsi ya kutengeneza aloe vera na nilisema faida tofauti tofauti za aloe vera. Nitakuwekea link hapo juu, nenda kaangalie hiyo video kama uko interested. Alafu sasa hivi nitachanganya tu aloe vera. Pia kuna comment ilitokea kwenye video ile nyingine kwamba kama je, sina blender ninafanyaje? Unachotakiwa kufanya ni kukata vipisi vidogo vidogo kama unavyoona hapo ila vidogo zaidi ya hivyo. Alafu utachanganya na kijiko kama hivyo au kama una kamtwangio unapondaponda na kamtwangio. Alafu utaona tu aloe vera gel inatoka. Unaona kama hivyo. ndio So unaweza ukafanya hivyo kama wewe hauna blender na kama una blender blend kidogo tu, yani blend mpaka ikawa majimaji, maanake unataka iwe nzito kama mnavyoiona hapo. So utaweka tu kwenye chujio alafu utaiacha kwa sababu haitapita kwenye hayo matundu, yani itapita yenyewe yenyewe bila kusumbuliwa. Baada ya lisaa utaikuta imeshashuka kwa hiyo utaendelea kuiacha mpaka ishuke yenyewe. Alafu ikishashuka yenyewe ndo inakuwa hivyo gel yenyewe. Itakuwa nzito hivyo, ni nzito sana. So sasa hivi tutaandaa ili kuhifadhi jeli yetu. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, ninaweka kwenye hiki kidude cha kuwekea barafu kwenye freezer, nitahifadhi hapo. Ningependa tu kuwakumbusha kama huja subscribe kwenye hii channel, please bonyeza hiyo subscribe button hapo chini na pia hicho kikengele ili uweze ukajulishwa pale ninapopost video zangu. Ukishamaliza hapo, sasa hivi ni muda wa kwenda kuhifadhi. Kama unavyoiona iko tayari, nitaifunika. Na nitaweka kwenye freezer Siku ukitaka kutumia aloe vera gel yako, inategemea sasa kama unataka kutumia usoni, unataka kutumia kwenye nywele, na pia inategemea ni kiasi gani unahitaji. Kwa hiyo, ukiwa unataka kutumia, unaenda unachukua tu kidogo, unaitumia, na inakuwa haina tatizo lolote, inakuwa bado ni ina ile hali yake ya uzito, yani ile gel, unaiona kabisa. Kwa hiyo hii ni njia nzuri sana ya kuhifadhi aloe vera yako kwa muda mrefu bila yenyewe kuharibika au kubadilika rangi. Sasa hivi kitu tutakachokifanya ni kuiacha tu iyeyuke kwanza kwa sababu kama mnavyoiona bado haijayeyuka. Kwa hiyo tutaiacha iyeyuke, alafu ndo utaweza kuitumia na aloe vera gel yetu iko nzito, unaweza ukaitumia kabisa. Kwa hiyo utaiacha mpaka inapoyeyuka vizuri ndo uweze ukaitumia, kama unataka kutumia kwenye nywele, usoni, inategemea wewe unataka kutumia wapi. Kama una kidonda unataka kipone, unaweza pia ukaitumia. So I hope mtakuwa mmeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video, usisahau kunipa like, usisahau kushare hii video na marafiki zako. Usisahau pia kuniachia komenti yako hapo chini, na kama huja subscribe kwenye hii channel please subscribe, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.